Ya, suaranya ya, suaranya ya. Ada suaranya. Hei, hei. Yang. Yang. Hei. Kakak, kakak, kakak, kakak. Ah. Ah. Oh,

menit terakhir, kelas dewasa. dua belas. Tuh masih pak. Dua belas tuh.

Satu, sekarang selesai.